Salve amici e benvenuti in Arte nel Cucito. Dunque oggi andremo a vedere come sostituire una cerniera che si era rotta in un paio di jeans. E allora partiamo! Allora, questo è il paio di jeans con la cerniera che io andrò a sostituire vedete che qui ci sono i dentini che sono, eh, si sono staccati e, e quindi dovrò togliere tutta questa cerniera e andare a mettere su una cerniera nuova io siccome sono un po' amante del riciclo ho recuperato una cerniera che mi va bene sia di misura di lunghezza perché è la stessa lunghezza del pantalone del, della cerniera del pantalone e quindi andrò a disfarmi anche questa cerniera qui che ho il cursore va bene tiene è anche di, dello stesso colore, fatta anche di jeans per cui è perfetta e andrò a disfare quindi la cerniera del pantalone e la cerniera del campioncino per recuperare la cerniera da mettere su abbiamo scucito il tutto, andremo a riposizionare la cerniera dove era prima. Cominceremo dalla parte destra a capo indossato, quindi dove c'è la patta, e quindi metteremo la cerniera a filo così della patta e faremo una cucitura qui al centro fino alla fine. Partiremo naturalmente calcolando che la cerniera andrà sotto il traverso, quindi così, e faremo questa prima cucitura poi successivamente andremo a ribattere la parte sopra a filo dei dentini così con il mezzo piedino da cerniere che si va meglio cioè ci vuole quello e naturalmente mm, questo passaggio qui si potrebbe fare anche in un'unica cucitura io preferisco farlo in due perché la cucitura tiene molto meglio e allora andiamo a cucire fatta è stata fatta. E dunque io volevo precisare una cosa, sulla lineare sono partita dal basso, sono andata verso l'alto perché non avevo il mezzo piedino sinistro e, e quindi con il mezzo piedino destro andavo meglio a lavorare così. Comunque se avete anche l'altro piedino potete anche partire benissimo da, dal traverso andare verso il basso dunque per quanto riguarda il filo volevo mettere un filo più grosso me ne sono dimenticata comunque lo metterò alla fine per fare le due cuciture esterne qui qui se volete fare il secondo passaggio mettere magari un titolo più grosso magari un 50 uguale del pantalone eh, che così si vede un po' meglio adesso andremo a mettere su la parte eh, di qua naturalmente chiudiamo la cerniera un attimino e ci controlliamo che venga sovrapposta in maniera piatta, che stia bene, non tirata troppo in qua né troppo in là, insomma che vada su bene col bottone, così, e ci posizioniamo con uno spillo, magari vedete un attimo la, la punta della cucitura, come deve combaciare, nel mio caso per esempio, vedete, io devo tenermi così li calcolo un attimino i centimetri comunque diciamo che qui vado bene perché ho i segni vecchi eh, della cerniera di prima quindi un po' di riferimento già ce l'ho comunque mi tengo due centimetri dal bordo praticamente e quindi andremo a mettere su apriamo la cerniera la mettiamo dall'altra parte qui partiamo ovviamente sotto il traverso così anzi no aspetta dobbiamo aprire la patta partire da sotto qui, così, e calcolare che questo dentino poi verrà a filo. E ci teniamo appunto 2 cm dal bordo e fissiamo qui una cucitura, che sarebbe la cucitura che tiene proprio il pantalone, perché le due cuciture esterne che andremo a fare dopo sono cuciture di bellezza, quindi non servono per tenere i pantaloni. Quindi questa cucitura dovrà essere una cucitura bella fissa se volete potete farla anche due volte e andremo a fare questo passaggio qui insomma ok ma questa roba qui non serve a niente la buttiamo via buttiamo via dai battiture esterne eh, dunque io ho un filo un po' più grosso che ci assomiglia titolo 50 grossezza 50 e andrò a metterlo nella parte sopra nel lago questa cosa qui dovevo farla anche su questo passaggio qui che però mi sono dimenticata e il discorso della patta qui viene fatto partendo dall'inizio io nel mio caso ho, ho i segni anche vecchi di prima altrimenti ci si fa una mascherina con, con il percorso da fare e quando arriverò qui ne approfitto per chiudere anche quel pezzettino in più che ho dovuto scucire perché c'era la parte interna che era inserita in mezzo alla eh, cucitura del cavallo quindi arriverò fino alla fine farò questo pezzo di cucitura e poi farò la seconda cucitura in ultima andremo a fissare il traverso ok cosa c'è cosa c'è via di mezzo. Ok. Eccomi qui. Eh, questo è il risultato finale dei pantaloni. Ve lo faccio vedere così da aperto. Chiudiamo. Che devono tenere bene. Il rovescio deve essere pulito bene con tutte le sue saldine se volete potete aggiungere una saldina anche qui così io non l'ho fatta è facoltativo eh, questo è il metodo industriale per poter eh, mettere su la cerniera su un paio di pantaloni di jeans, quindi eh, io ho mm, scucito diciamo, la parte interna per poter fissare la cerniera bene. Ovviamente se non si vuole scucire la doppia cucitura siamo obbligati a metterla su a mano perché non c'è altro sistema diciamo, per poter aprire la patta interna. Allora, mi sembra che sono venuti abbastanza bene, lo scopo è stato raggiunto e quindi eccomi qui spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile per il cambio di una nuova cerniera allora volevo salutare tutti un abbraccio forte e al prossimo video ciao Eh? Spero che questo video vi sia utile per la confezione di una... yes! Anticipate la macchina!